Tôi nam mô Bồ Tát Ra show. to nie, tak, tak to nie, to nepôjde, to je takto jednoducho. Do klobúka príspevky chcú. Tancujte! Tak, Málo toto má! Sigane, če ste naučeni iz angliške, da bi te gađo s kaj tam svoje de microfon ada istilahnya a lapisan kisah apa sih sekarang kalau kita so kasihnya a mesti kerasnya, bem.